desafiar. Saudação internauta, seja bem-vindo! Eu me chamo é André e você está no Blinterando Jogos! E hoje vamos continuar com os contras de The King of Fighters 98. E claro, não pode faltar o Shen. E vamos lá, sou o Player 2. Round 1! Bora! Lady... Vai lá, Kim! Vamos lá, Jeremy contra Jeremy. Beleza! Ah, agora o velhote! Vai, vai, vai, vai! matou. É só Ah, maldito. Ah. Vai lá, Shen. Ah. Ah, é muito injusta essa luta. Toma! E agora, Atena! Isso, bloqueia e agarra! Ah! Que beleza! E vamos para mais uma luta. Agora escolheu Terry. Vamos lá, Kim. Isso. Ah. Double strike! maldito! Toma! E agora, Lucky! Ah, maldito! Olha lá, Jeremy! Acaba com ele! Relaxa, hein? Bota pra quebrar! Vai, vai, vai, vai, vai! Isso, bolada dele! E agora, aterá! <laughs> Nossa, saiu tudo tá errado. Chegou atrasado no lance e se ferrou. Ah, maldita! Você vai pagar por isso! Isso! Frente do gato, isso! Não! Vai lá, Shen! Sobrou pra você de novo! Boa! Agora, Terry! Beleza! Ah! E agora, Lucky! Vai, vai, vai, vai, vai! Vai! Despa! Despa! Pegou! Isso! Beleza! Ah, moleque! Muito bem, trocou o time. Na real, só sei jogar com o Jake, né? E o resto é só pra encher linguiça. E agora eu vou enfrentar o Goro Diamond. maldito! Yeah! Yamazaki! Lady, go! Ah, maldito counter! Vai lá, Jeremy! Isso! Que isso? <laughs> <laughs> de bobeira? Vacilou já sabe, hein? Ah! Essa não! Que isso? Que golpe foi esse? gente vai ter que decidir a parada. É isso aí. E agora o Joe. Vai, vai, vai. Ah, Joe maldito. Toma. Vai pra cima dele! Isso! Ah, moleque! E vamos em frente! game. Ah, maldito Kenzo! Vai Dá um jeito nesse idiota! Yeah! Barricada dele! E agora, Ryan! Sai, sai, sai! Não! Maldito! Ah, isso não vai ficar assim, não! E agora, Blueberry! Bora! tem que tentar tirar o máximo de vida possível, que é pro Shanks só precisar por fim na parada. Yeah, yeah. Montana. para a saideira. abacate. Uau! Para aqui! Ah, achei que também tem Gilson. Vai, vai, vai, vai, vai! Pegou! Isso! Ah, moleque! Ah, que beleza! Ah, moleque! Kuro! É isso! Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Conto com sua presença no próximo vídeo. Obrigado pela participação e até a próxima!